एक बार क्या हुआ एक लड़की ने एक लड़के का मर्डर कर दिया ओके एक लड़की ने एक लड़के का मर्डर कर दिया ओके और उस लड़की को कोई सज़ा नहीं हुई आई मीन कोर्ट ने उसको कोई गिल्टी हेल्ड नहीं किया कोई criminal mind nothing just nothing कोई पनिशमेंट नहीं nothing okay so is it possible yes और no yes I am not getting it so let's break the confusion intro woke up and just felt right. Phone blown like a tailpipe. Today's schedule airtight. It turned a short day into a long night. See you soon if you got the heart. Meet you outside when you so okay the secret behind that murder is section 100 of IPC yes section 100 of IPC generally क्या होता है हम अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने के लिए हम किसी को छोटी मोटे चोटे पहुंचा सकते हैं ओके लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं उनमें हम अगली पार्टी को जिसने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हम उसे मार सकते हैं आई I मीन mean उसे जान से मार सकते हैं उसका मर्डर कर सकते हैं ओके तो क्या कंडीशंस हैं वो let's discuss so the condition number one is murder अगर आपको लगे कि अगली वाली पार्टी आपको मारने आ रही है आई I मीन mean, आपका मर्डर करने आ रही है तो आप उसे किल कर सकते हो okay so the next condition is committing rape अगर किसी लड़की को लगे कि सामने वाली पार्टी है या फिर कोई भी बॉय है वो उसका रेप करने आ रहा है तो वो अपने आप को बचाने के लिए उसको किल कर सकती है यस yes, किल कर सकती है okay so the third point is kidnapping अगर किसी को लगे कि वो आज किडनैप कर लेगा या फिर वट एवर इट इज़ तो उस कंडीशन में भी किल कर सकते हैं okay so the next point is grievous hurt अगर किसी को लगे कि वो मेरे साथ मारपिटाई करने वाला है बड़े लेवल पे ग्रीवियस हर्ट करने वाला है तो अपने आप को सेव करने के लिए हम उसे किल कर सकते हैं ओके किल कर सकते हैं so the next condition is acid attack acid attack अगर किसी लड़की को लगे कि सामने वाली पार्टी एसिड अटैक करना चाहती है या फिर एसिड एसिड अटैक करने वाली है तो उसको किल कर सकती है अपने आप को बचाने के लिए ओके सो so, ये तो हो गई कुछ कंडीशंस ओके ये तो हो गई कुछ कंडीशंस जो आपके फेवर में लेकिन कुछ इस सेक्शन के ड्रॉबैक्स हैं I mean burden of proof generally क्या होता है ऐसे डिफेंस लेने में आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाता है अगर आप बर्डन प्रूफ कर दें अगर आप प्रूफ कर देते हैं कि उसने मेरे साथ इस इंटेंशन से वो मेरे पास कुछ करने के लिए आया और मैंने उसका मर्डर कर दिया तब तो आप इस चीज़ का डिफेंस ले सकते हो अदरवाइज़ अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते ओके लेकिन आपको पता है लेकिन आप प्रूफ नहीं कर पाते तो आप गिल्टी हेल्ड होगे और आपको जिस भी ऑफेंस में आपने उसको मारा है उसके तहत आपको पनिशमेंट होगी okay so that's conclude the video and it's all about section hundred of I okay so go and take the benefit of section 100 of IPC okay so I will see you in the next video if you have any doubt regarding this video you can ask me in on my Instagram comment section okay that's it bye